abalala batutte sente ne basuula mukama batutte sente ne basuula katonda nalaba akatambi k'abantu abaagenda ew'omusumba omu okubasiyaga nga balaajana nze omanyi ndi analitiko ndi mukola masters degree eri mukunyambako okunteekeramu order ebyo byembadde nkola nga simanyi nti academicale biyitibwa bwe bityoba bwe biti ndi analitico natundira akatambi kali nga boogera ebigambo ebyobuwemu bingi boogera ku musumba eyabasiyaga naye kyenayigamu nga si banakuwavu kubanga yabasiyaga banakuwavu kubanga teyasasula wangi ennaku yaabwe teri kukubanga babasiyaga ennaku yaabwe eri kukubanga bakyabanja bafulumya n'akalalo yabakwata n'abasiba hmm. waliwo ebijja okuddibwamu oweerezaani mm. bwoba oli mu ofiisi ya poliisi oba oli mulamuzi oba oli ani ekibuzo kiri nti oweereza ani kubanga ngaekigera kyennyini kyokozesa mu saavisi ezizo era kyekigera nawe kyolisanga mu ggulu lwe luyimba luli kankolere ruhanga emirimo yaawe kankolere ruhanga alyampa engabirano kyewuunyisa okubanga abaali babanja omusumba eyabasiyaga bali mu nkomera yasiyaga balala naye ate kyannaku okuba nti ne gye bali mu nkomera obutambi obutambula bwe baliriizinga nabwo tebunakuwalira kubanga babasiyaga bugamba tiyatusasula ate yatusiba toli munaku nga sitaani bwakulimba bwoba okyali mulamba nga towangayo omwoyo gwo eri sitaani oli mugagga mwannyinaze oli mugagga muganda wange kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde